There is something in our mind. You have in your mind, you have in your mind something Okay. Captured effortlessly, that's the way it was. Happened so naturally, I didn't know. What? You can have a very beautiful thing to say, but say it in the wrong words and phew, it's gone. Words have power. Words are power. Words could be your power. You can change a life, inspire a nation, and make a, this world a beautiful place. And what are the things that you think is impossible? Because this was impossible your life is going to be changed. I'm always looking to change. Go talk to 90-year-olds. They regret. They talk about regret. I wish is the opening line. Hey man, tell me about your life. Literally, I wish. One by one at airport at airport, park or park, event or event, bar or bar, every one of them, every one of them, all of them started with, I wish. They wished, they wished, they wished. the biggest poison in us is regret. مقدم تلفزيوني رجع طقية اوكي نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير كلم بطني مشوار اسبوع كامل في تجربة بتقديم التلفزيوني وهيك كانت التجربة نهنئ الشعب الإماراتي على على ماذا؟ <laughs> أنا جهاد حطاب من الأردن أكاديمية فوكس كيو قراءة للآخرين فالحرف بتعريفاتنا هو وعاء الكلمة وليس من حقك أن تهفو عن أي حرف فالحرف لما يخرج منك هو ملك المتلقي وليس ملكك أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم من جديد ناخذه ونبدا قراءه وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص حصرهم فيما بعد. طيب، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل قصير. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنتوني لوفيني بعد 14 عاما من فراره اللي تعلمته اني انا لازم اكون صديق للكاميرا ليش الانسان بتغير قدام الكاميرا لازم تكون نفسك انت نفسك قدام الكاميرا You have in your mind something. What do you have in your mind? <laughs> شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عملت هيك عملت يلا يلا